бөлүнүп чыккан кычкылтек кабыл алгыч идишке чогултулат кычкылтек жытсыз түссүз газ пробиркада кычкылтек толгондугун кантип билебиз албетте оттун жардамы менен кычкылтектин толгонун билүү үчүн идиштин оозуна күйгөн чычаланы алып барабыз көңүл бургула чычаланы ичине салбайбыз жөн гана жакындатып кармайбыз ойлонуп көргүлөчү эмне себептен андай кылат